gülmeme challenge yani en popüler Vine'ci olan Aykut Elmas. Elmas da evet Elmas. Ben de gidip YouTube'dan onun videolarını izleyeceğim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Önce geldik Hoş geldiniz bir tane. Büşra Ahmet, Ahmet Büşra. Merhaba, memnun oldum. Memnun oldum Ahmet. Büşra Ahmet benim lise birden arkadaşım var. Bilim sınıftan daha mı? Neyse 9. sınıftayım. Okuldan çıktık internet

ayrıldı. Sonra Cemal, sonra sen. Alfabetik gidiyor. kafaya koymuş abi baksana belediye anonsuyla ayrılıyor. Huu! Hadi biraz daha dayanalım. Çok sıcak ya. Almanya hiç bu kadar sıcak değil. Bir de artık burada nem çok fazla yani. Bence biraz daha baklava yersen iyi gelir. Teşekkürler abi. Yemeyeceğim daha fazla. Sağ ol. Neyse anca park edecek yer bulabildim arada. Götürmeyin. Sağ ol yavrum. Geç otur bak şöyle. Aykut bak Gamze'nin Merhaba. Merhaba. Hanımlar ondan dedim yani. Sizin konunuzda Aa nereden bildiniz? Ay nereden bildiniz? Arkadaşlar ilgileniyor yok. Sizden o yüzden dedim. ya. Benim. Kız, Buyurun. Bal. Aa, ben şu an gerçekten şok oldum yani. başından beri. Ne bu ya? 30 lira verdiğin 200 liralık ooo ooo her şey o diyor ya. Yavrum her şey biliyor. Ooo her bu şey ooo bak telve yok. Telveyi geçmiş. Acı acına mı geldin bu savcıya? İnanmıyorum yemek yemek yemesi falan biliyor. Bak bu çocuk. Kesin sigara falan kullanıyor. Bence de kesin içiyor bey. Sen şöyle sağlam bir kız bul. Öyle bağırarak döverek halledilmez. Sen çağır bizi anlatırım. E, iyi. alkoldür. Merhaba ben alkol. Kötülüklerin anasıyım. İnsanları sarhoş edip kada yaptırırım. Yani kötülüklerin anası sen benim annemsin baba. Sigara falan içmiyorum yaptın hiç öyle şeyler. Merhaba ben yalancılık. Kandırmakta birinciyim. En çok anne babaya söylenirim. İnsanların hayalleriyle oynayıp

Doktor!

Hadi bye bye.